Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, mudahan yang menjawab salam dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum menjawab salam itu fardu wajib. Ulun membeli salam lawan pian hukumnya sun sunnah orang membeli salam hukumnya sunnah tapi ketika mendengar salam wajib kita men menjawab kita ulang lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد الحمد لله yang sama-sama kita muliakan, kita ta'zimi para asatidz para tuan guru yang hadir di majlis yang mulia ini kita doakan mudahan mereka semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga mudah-mudahan semua yang hadir ke majlis yang mulia ini diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah perkumpulan ini adalah perkumpulan yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan yang akan memberikan manfaat kelak kepada kita setelah kita meninggal dunia dan mudah-mudahan perkumpulan seperti ini berkat perkumpulan seperti ini Allah subhanahu wa ta'ala angkat balak Allah angkat musibah Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan semua hajat-hajat kita amin amin ya rabbal alamin hadirin wal hadirat rahimakumullah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia atas nikmat atas taufik atas hidayah dan semua yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita secara gratis dan cuma-cuma. Ada ada yang membayar nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita mau hitung-hitungan kata Allah Subhanahu wa taala, wow. Nikmat yang diberikan Allah itu banyak sekali. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, Wa in ta'uddu nikmatullah la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kita tidak bisa menghitung karena begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah. Dan nikmat-nikmat tersebut semua dari pada nikmat itu wajib kita syukuri. Harus kita syukuri. Dan nikmat ketika disyukuri Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menambahi daripada nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Hadirin rahimakumullah Allah mengatakan jika kalian wahai para manusia wahai hamba-hambaku kalian mau bersyukur dengan nikmat yang telah aku berikan bersyukur alhamdulillah atas semua nikmat Allah Subhanahu wa taala kata Allah Subhanahu wa taala la azidannakum aku akan tambahi daripada nikmat-nikmat yang telah aku berikan wala in kafartum tapi kata Allah Subhanahu wa taala kalau kalian tidak mau bersyukur dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Allah mengancam Allah memberi ingat peringatan kepada kita Inna adabi la syadid. Sesungguhnya adab siksaan daripadaku sangat-sangat pedih Hadirin wal hadirat rahimakumullah Mungkin banyak di antara kita ada yang merasa Kok saya hidupnya susah aja ya, Seakan-akan saya enggak diberikan nikmat sama Allah subhanahu wa ta'ala Ketahuilah ya, Nikmat yang diberikan oleh Allah lawan pian itu banyak Kadang kita enggak merasa gue Di antaranya kita bisa uh, berkumpul seperti ini. Banyak orang-orang yang nggak bisa berkumpul seperti ini. Enggih. Oksigen yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara cuma-cuma iya. di, rumah sakit ternyata harganya mahal. Nah, ini nikmat yang nggak bisa kita syukuri. Terkadang kita merasa sedikit nikmat Allah. Nikmat Allah kadang ada yang sedikit besar. Yang kurang adalah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga jangan sampai nikmat tersebut diangkat atau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Al Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya di antara hal yang dapat mencabut nikmat Allah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala adalah kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang hamba. -hamba. Kemaksiatan itu dapat mencabut nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia dapat mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat mendatangkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita termasuk daripada orang yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka. Jangan sampai kita uh, berbuat kemaksiatan yang dapat menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, di antara kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan umat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. mungkin banyak di antara kita enggak merasa itu nikmat. Biasa aja. Mungkin banyak di antara orang-orang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa itu biasa saja padahal itu nikmat besar dahulu Nabi Musa alaihi salatu Nabi Musa alaihi salatu beliau ingin dijadikan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ketika itu Nabi Musa alaihi salatu mengatakan kepada Allah ya Rabb Inni ajidu fi alwah ummatan yakhrujuna fi akhir zaman wa yadkhuluna al-jannata fi awwalihim ya allah aku mendapati di dalam bukuku di dalam catatanku bahwasanya kelak di akhir zaman ada umat yang terakhir paling akhir keluar ya umat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat paling terakhir tapi masuk ke dalam surga paling per pertama sebelum umat-umat yang lain umat lain enggak boleh masuk surga setelah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga kata Nabi Musa siapa mereka ya Allah Allah mengatakan ya Musa wahai Musa mereka adalah umat kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian Nabi Musa bertanya lagi ya Allah siapakah mereka ya Allah yang mana mereka selalu berbuat maksiat kepadamu, selalu melanggar perintahmu, tapi ketika mereka beristighfar, memohon ampun kepadamu, engkau ampunkan ya Allah. Kalau umat-umat bahari, umat-umat dahulu selain umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misal mereka di malam hari melakukan kemaksiatan tertulis di pintu di depan pintu rumahnya fulan faala kada wa kada. Fulan melakukan dosa ini dan dosa ini hukumannya seperti ini. Iyalah, tapi kita enggak kita ma mungkin maksiat di malam hari. Coba Bang, subuh-subuh lihat di pintu rumah pian. Ya, ha? tertulis enggak tadi malam melakukan ini ini hukumannya ini. Kada ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditutup aib oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa tanya, "Siapa mereka ya Rabb? Siapa mereka ya Allah?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Mereka adalah umat kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Banyak terus Nabi Musa meminta bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhasil ketika itu Nabi Musa mengatakan, "Ya Allah, ij'alhum min ummati, ya Allah, jadikan mereka umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikan mereka untuk menjadi umatku ya Allah." Allah mengatakan, mengatakan kepada Nabi Musa, "La ya Musa, enggak bisa wahai Musa. Kalau begitu ya Allah, kalau pian kada mengizinkan mereka menjadi umatku, maka izinkanlah aku menjadi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa pengin Pak seperti pian. Ya, Nabi Musa pengin menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan enggak bisa wahai Musa. Istafaituka aku telah pilih engkau wahai Musa sebagai nabi dan jadilah engkau orang yang bersyukur. Hadirin rahimakumullah. Ini Nabi Musa ini pengin jadi seperti kita. Kenapa Sidin pengin? Karena beliau tahu keutamaan fadilah daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan di dalam hadisnya dan beliau menjamin semua umatnya dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Nabi mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku aku jamin kata Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita berataan termasuk umat Nabi yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi mengatakan illa man aba kecuali ada sebahagian daripada umatku ya sudah aku jamin masuk surga mereka enggak mau masuk ke dalam surga. Kalau nggak masuk ke dalam surga, masuk ke kompleks sebelahnya. Iyalah, ini gabungan berapa kompleks ini? Tiga ya, dua atau ah, dua kompleks. Masya Allah. Ah, kalau di kalau di sini masuk kompleks sana masih aman, masuk kompleks ini masih aman. Kalau di surga dua kompleks aja. Ya, kalau kompleks masuk surga nyaman, masuk neraka naudzubillahi imin min dalik. Kemudian sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, siapa mereka yang enggak mau masuk ke dalam surga, sedangkan pian sudah menjamin masuk ke dalam surga. Nabi mengatakan, kalaman atau anida dakhalal jannah. Semua orang yang mentaati daripada perintah dari Nabi SAW, kata Nabi, aku jamin mereka masuk ke dalam Surga. Waman asani faqad aba. Barang siapa yang enggak mau taat dengan perintahku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ah maka mereka sendiri ya. Nabi mengatakan bukan mengatakan faqad dakhala nar. Nabi enggak masuk enggak mau ada umatnya masuk ke neraka. Nabi mengatakan maka mereka sendiri yang enggak mau enggak mau dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga haul daripada guru kita Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Ya, mudah-mudahan peringatan Isra wal Mi'raj ini bukan cuma rutinitas kita saja. Apa hasil daripada uh, yang kita bawa daripada peristiwa Isra Mi'raj atau haul Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani? Isra wal Mi'raj Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan hadiah terindah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu perintah salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Pian kalau mau sukses di dalam pelaksanaan uh, Isra wal Mi'raj dan haul ini kita terapkan bagaimana bagaimana salat kita kita koreksi bagaimana solat kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an Inna salata tanha anil fahsya'i wal Mungkar. Sesungguhnya salat yang dilakukan oleh manusia yang kita lakukan tanha anil fahsya'i wal Mungkar. Salat dengan salat tersebut dapat mencegah diri kita daripada ke kemungkaran daripada keburukan. Okay. Banyak orang yang mengerjakan sholat tapi sholatnya belum dapat mencegah dirinya daripada perbuatan buruk dan dan mungkar. Berarti ada yang nggak beres di dalam sholatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sholat itu kalau benar dapat mencegah diri kita daripada kemungkaran dan keburukan. Habib saya sholat, tapi saya tetap masih suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba Bang koreksi sholat pian. Hah? Apakah sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Daripada rukun-rukunnya, daripada syarat-syaratnya, daripada kehusuan di dalam sholat tersebut. Kalau belum sesuai, ya belajar kita bagaimana cara mengerjakan sholat yang yang benar, Hadirin rahimakumullah dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan qad aflahal mu'minun. Sungguh sangat-sangat beruntung. Siapa yang beruntung? Al-mu'minun, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nih, definisi orang yang beruntung kata Allah Subhanahu wa taala bukan orang yang sugih kaya raya tidak, bukan orang yang banyak hartanya tidak orang yang beruntung kata Allah Subhanahu wa taala alladzina hum fi salatihim khasiun yang mana mereka di dalam salatnya ketika mereka mengerjakan salatnya penuh dengan kehu kehusyuan hadirin rahimakumullah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq beliau memberikan nasihat kepada kita bahwasanya kita ini nggak selamanya di dunia ini. Kita ini wajib diantara kita pasti akan mengalami yang namanya kema kematian, masuk ke dalam kubur. Apa yang kita siapkan untuk menghadapi eh, soal mungkar nakir di dalam kubur? Apa amalan yang di, yang kita yang mau pian bawa di, di dalam kubur? Sayyidina Abu Bakar mengatakan man dakhala man dakhala al-qabra bila zadin Faka'an nama rokiba bahro bila Safina. Barang siapa yang masuk ke dalam kubur, mati dimasukkan ke dalam kubur, ialah meninggal kemudian dimandiakan. Ni ni kadang kita enggak merenung hal seperti ini. Ialah tidak merenung bagaimana keadaan kita setelah kita meninggal ketika kita dimandikan ketika dikafani disolati dimasukkan ke dalam kubur kita nggak pernah jarang diantara kita ada yang merenung seperti ini ini nasihat dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk kita, untuk saya, untuk pian berataan. Beliau mengatakan, "Man dakhalal qabra, barang siapa yang masuk ke dalam kubur, dimasukkan ke dalam kubur bila zadin, sedangkan dia tidak punya perbekalan kehadap membawa bekal yang banyak daripada amal-amalan soleh faka'anna ma raqiba safina faka'anna faka'anna ma raqiba al-bahra bila safina seakan-akan dia menyeberangi lautan menyeberangi samudra tanpa menggunakan perahu kira-kira bisalah orang walaupun dia jago berenang orang yang pinter berenang nyebrang sungai bisa nggak Ya, sungai yang begitu lewas sungai yang begitu besar apalagi samudra yang begitu besar iya apalagi orang yang kada bisa berenang nah baru nyemplung masuk hilang Ini kita ujar sidin nih nasihat per, bawa bekal untuk menghadapi daripada yang namanya kematian tersebut Apa Habib bekal yang dibawa? Eh? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, "Pian kalau mau bawa oleh-oleh ke akhirat, mau bawa bekal ke akhirat," ujar Allah Subhanahu wa taala, "Fatazawwadu fa inna khairazatit taqwa." Bawa bekal yang banyak. Bawa perbekalan yang banyak fa inna khairazatit taqwa. Perbekalan yang paling baik adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa mengerjakan segala perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala Menjauhi daripada apa-apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu adalah bekal yang baik Bekal yang bagus untuk pian bawa ke dalam kubur pian Untuk pian bawa menghadapi daripada luar biasa dahsyatnya kuburan tersebut Hadirin rahimakumullah Sayyidina Usman eh, ketika Sidin dikisahkan tentang eh, siksaan-siksaan uh, di api neraka, Sidin gak ada nangis, biasa aja. Beliau tidak menangis, tidak meneteskan air mata. Tapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkisahkan bagaimana ngerinya, bagaimana takutnya seseorang ketika dimasukkan ke dalam uh, liang lahat, Sidin menangis menjadi-jadi. menangis luar biasa sampai histeris sampai teriak-teriak. Sahabat mengatakan, "Wahai Utsman, engkau ketika dikisahkan oleh Nabi saw tentang siksaan orang-orang yang ada di neraka, engkau enggak nangis, tapi ketika pian dikisahkan tentang bagaimana keadaan seseorang di dalam kubur, engkau menangis sejadi-jadinya, seakan-akan eh, engkau kehilangan sesuatu yang luar biasa." Zainal Utsman mengatakan, eh, Al-Qabr kuburan adalah manzilah min manazilil uh, akhirah. Kubur adalah tempat transit pertama daripada jalan ke akhirat. Kalau nyaman di kubur, sukses di dalam kuburnya, maka setelahnya akan lebih ringan lagi. Tapi kalau di, di disiksa, dikubur pentung, wah Nanti perjalanan berikutnya akan tambah lebih sakit lagi hadirin. Makanya Bu bawa bekal yang yang banyak. Oke. Ya, ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita lihat guru kita Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Luar biasa beliau. Ya. Daripada ibadah beliau, daripada sholatnya Siti, ya. daripada luar biasa sholatnya beliau, apalagi salawatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bawa sidin bawa bakal banyak beliau. Ha, kita yang mengaku pecinta-pecinta beliau, ayo ikuti daripada ahlak yang beliau ajarkan. Hadirin rahimakumullah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala di Isra wal Mi'rajkan, Nabi SAW melihat beberapa kejadian yang luar biasa diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat segerombolan orang yang sedang disiksa oleh para malaikat. Ada segerombolan orang disiksa lawan malaikat, dilempar dengan batu yang begitu besar, di atas kepalanya, kepalanya hancur, kemudian dikembalikan lagi seperti semula, dilempar lagi, hancur lagi, seperti itu sampai enggak ada habisnya. Nabi tanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, wahai Jibril, man haula?" Wahai Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, haula min ummatika." Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini gambaran di antara umat-umat pian ya Rasulullah alladzina tatasaqal ru'usuhum anis shalah yang mana mereka berat untuk mengerjakan salat al-maktubah salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita masuk surga ini gampang benar pian mau masuk surga kerjakan salat kerjakan puasa iyalah kemudian kerjakan eh, keluarkan zakat kalau pian orang sugih yang banyak hartanya kalau enggak ya enggak usah kemudian apalagi haji bagi orang yang mampu kalau enggak mampu enggak enggak wajib yang jaga yang diwajibkan oleh Allah yang fardu aja ada sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh banyak sekali daripada syariat Islam ini ada yang sunnah ada yang ini kata sahabat aku mau mengerjakan yang diwajibkan saja sama Allah Subhanahu wa taala dan aku akan meninggalkan eh, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala wala azid dan aku enggak mau menambah dengan perkara-perkara sunnah itu apakah aku bisa masuk surga kata sahabat tersebut Nabi mengatakan kalau kamu benar kamu kerjakan yang diwajibkan oleh Allah kamu meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kamu masuk surga gampang masuk surga Oke. Tinggal kita kerjakan yang diwajibkan oleh Allah, jauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melihat diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pandangan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat banyak orang yang disiapkan makanan daging yang begitu enak, begitu lezat di sebelah kanannya kemudian di sebelah kirinya ada daging yang busuk, daging yang kotor, daging yang bernana, eh, daging yang kadak nyaman. Orang-orang ini malah suka, malah ketujuh mengambil daging yang busuk dan kadak nyaman tersebut. Bingung Nabi saw. pak. Nabi bingung tanya kepada Jibril, ya Jibril man haula? Wahai Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Jibril mengatakan ya Rasulullah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haula min ummatik wahai Nabi ini sebagian daripada umat pian ya Rasulullah alladzina indahum imra'atun halal yang mana mereka mempunyai istri-istri yang halal, suami-suami yang halal, tapi mereka mendatangi perempuan-perempuan yang kada kada halal baginya. datang kepada perempuan-perempuan berzina lawan perempuan yang gak halal baginya atau seorang gambaran seorang perempuan yang punya suami yang baik suami yang halal eh, dia malah berselingkuh dengan laki-laki yang yang lain ibarat nih orang seperti ini ibarat orang yang sudah disiapkan uh, daging yang begitu lezat yang begitu nyaman mereka cari uh, daging yang busuk dan dan bangkai tersebut dipaksa untuk makan daging yang busuk tersebut. Lagi maka ya yang punya istri baik-baik sama istrinya. Ya, jangan cari, jangan tergoda sama perempuan yang nggak halal baik. Bu yang punya suami ya baik-baik sama suaminya. Jangan jangan sampai suaminya diambil orang. Ntar kalau sudah diambil baru dah. Ah. Masya Allah Apalagi buat bebinian nih, paling gampang bener pian masuk surga bu. Paling gampang bebinian masuk surga. Banyak perempuan yang masuk dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Banyak juga yang, yang dimasukkan ke dalam api neraka. Kenapa Bib kok banyak perempuan di surga, banyak di neraka? Karena perempuan itu lebih banyak daripada laki laki-laki. Naam. Nabi mengatakan, Nabi menjamin khusus bagi kaum bebinian, kaum perempuan ya. Pian kalau mau masuk surga lewat pintu surga manapun yang pian mau ada caranya. Cil, kira-kira mau masuk surga enggak? Lah, enggak semangat. Enggak jadi dah. <laughs> Hah? Masya Allah, di surga itu nyaman. Di surga itu enak luar biasa. Sehingga tadi di kosidah, eh, ah, Habib Ali Al-Habsi mengatakan fi jannatin masaqani min wasfiha". di dalam surga kelezatan-kelezatan yang begitu banyak yang begitu indah itu bukan tujuan saya illa likauni hibbi fiha khayyamah ya kelezatan itu bukan tujuan saya saya mau masuk surga bukan gara-gara kelezatan yang ada di surga gara-gara bidadarinya gara-gara makanannya kada bukan itu kata Habib Ali Habsi illa likauni hibbi fiha khayyama yang ter, yang membuat saya termotivasi masuk ke dalam surga adalah di sana ada kekasih hatiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada nabi baru saya mau masuk surga kalau enggak ada nabi enggak nyaman surga kata ujar Habib Ali Habsi itu makom derajat sidinna kalau kita pang ya mungkin masih derajatnya pengen masuk surga gara-gara bidadari gara-gara makanan dan yang lain-lainnya Hadirin rahimakumullah. Eh, tadi mau mau masuk surga enggak, Bu? Hah? Gampang syaratnya ada ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Beliau mengatakan uh, eh, al mar'atu idza shalla khamsaha. Ini syarat masuk surga, Cil. Perempuan, pian nih, wahai kaum perempuan, idah shalla khamsaha kalau pian mengerjakan solat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, isya, subuh nih yang wajib aja kalau pian bisa jaga tersebut dengan baik ya salat pertama kerjakan sholat yang wajib baik yang wajib kalau pian bisa tambah dengan yang sunnah lebih baik lagi oke kemudian yang kedua almar'a idha sholat khumsaha wa soma sahroha puasa di dalam bulan suci Ramadan ya puasa yang yang wajib aja di dalam bulan suci Ramadan. Habib kalau haid, kalau haid ada Bang. Kalau haid enggak usah puasa. Uh, udur diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian uh, ah, idza shalla khamsaha wa shoma sahraha uh, wa hafizat farjaha menjaga kemaluannya daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala menutup aurat auratnya pakai kerudung nggih pakai baju yang apa namanya yang longgar, yang menutupi aurat lah. Seperti pian sekarang nih, hadir majelis, pakai kerudung, pakai baju-baju syar'i yang menutup aurat. Ini tiga syaratnya. ialah gampang kan, Ji? Gampang. Ya, menutup aurat bukan cuma hadir majelis aja, Bu. Enggih, ya, menutup aurat, hadir majelis baru pakai kerudung menutup aurat. Kalau gak ada hadir majelis, jemur pakaian, pakai baju yang seksi dilihat orang. Nah, nggak boleh juga menutup selama ada laki yang bukan muhrim wajib bagi kita untuk uh, menutup aurat kemudian syarat yang keempat ujar Nabi saw. Alaihi Wasallam wa ataat zaujaha yang keempat syaratnya kalau pian mau masuk surga okay, mentaati segala perintah suaminya selama perintah suami bukan perintah untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gampang lah Cil. Hah? Wah, kayaknya mulai lagu-lagu menjawabnya nih. Hah? Habib yang keempat itu susah Habib. Ege, jalankan dengan baik, usaha dengan baik. Bahkan Nabi mengatakan ayyuma imra'atin matat wa zawjuha 'alaiha radin dakhalal jannah. Se Seorang istri ketika dia meninggal sedangkan suaminya ya meridai dia dakhalal jannah masuk ke dalam surga oh nyaman bang iyalah nyaman kan sebagai seorang istri kalau pian istri meninggal ya, suami ridho lawan pian masuk ke dalam ke dalam surga maka dianjurkan bagi seorang perempuan bagi seorang istri ketika malam hari nggih ketika malam hari minta kepada suaminya minta maaf ya, minta ridho kepada sua, suami wahai suamiku Ulun kalau di hari ini ada salah-salah, maafkan saya, minta ridhoi. Siapa tahu di malam tersebut pianya meninggal. Nah, ketika dapat ridho dari suami, maka dakhalal dakhalal jannah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jaga salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang ayah, bagi seorang suami, bagi seorang ibu, ketika mempunyai anak ya, perhatikan nih ketika pian punya anak umur 7 tahun perintahkan anak pian untuk mengerjakan salat. karena itu perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi kita mengatakan di dalam hadisnya murru auladakum salah. perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat fi sab'i ketika anak kalian umur 7 tujuh tahun yang punya anak umur tujuh tahun perintahkan ayo nak sholat nak pergi nak ke masjid pergi nak ke langgar nah ikut berjamaah sama bapak pian nah begitu muru auladakum bis fisab fisab ketika kita punya anak umur tujuh tahun perintahkan sholat ketika dia tujuh tahun. Wadribuhum fil asri ketika anak kita umur sepuluh tahun kada mau mengerjakan solat, Nabi saw memerintahkan idrib pukul mereka dengan pukulan yang men mendidik. Yalah, dengan pukulan yang mendidik. Karena apa? Karena anak ini bu, pak, anak adalah aset terbesar kita. Aset terbesar kita. Pian ketika masuk ke dalam kubur, ya, ketika kita meninggal dimasukkan ke dalam kubur gak ada amalan yang dapat nyampe ke dalam kubur kecuali tiga perkaranya diantaranya wawaladun soleh yad'ulahu anak soleh anak keturunan yang soleh yang solehah, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya Jangan anak kita dikasih HP, eh, nangis dikasih HP, jangan. Hah? Perintahkan anak pian ngaji, nggak apa-apa. Perintahkan anak pian sholat, supaya apa? Kena nanti menjadi orang yang yang soleh, anak yang soleh, anak yang soleha. Masya Allah. Didikan orang tua kita bahari seperti itu. Eh, didikan orang tua saya, kakek-kakek saya seperti itu pak. Hah? Kita kalau Eh, seumpama nggak hadir ke pengajian itu dipukul dimarahi luar biasa tapi kalau nggak uh, masalah sekolah biasa aja sih dia nggak marah tapi ketika masalah ilmu ya pondok pesantren masalah sholat uh ditekankan luar biasa dan kita merasakan hasilnya setelah kita membesar seperti ini hadirin rahimakumullah maka dari itu Perintahkan anak pindahan sholat ketika anak pian umur tujuh tujuh tahun. Ketika anak pian sepuluh tahun, ya, nggak mau sholat, ya pukul. Perintahkan mereka dengan pukulan yang tidak me, uh, dengan pukulan yang tidak menyakiti daripada badannya. Sekiranya ketika mereka dipukul, ya atau disentil lah bahasa kita, disentil telinganya sedikit, baru mereka mau pergi ke masjid. Enggih. Okay Hadirin rahimakumullah uh, Anak itu luar biasa ya Anak itu aset terbesar kita Bahkan di dalam hadis Nabi pernah berkisah Bercerita tentang seseorang Orang tua yang ahli ibadah luar biasa Ahli ibadah, nih bapak, nih ibu ahli ibadah Yang bapaknya selalu ke masjid Yang ibunya selalu ibadah di, di, di rumahnya Ini orang tua punya anak perempuan. Ketika itu setelah hari kiamat dihisap, sang ayah sang ayah ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai para mala wahai malaikatku, bawa hambaku ini masuk ke dalam ke dalam surga. Pas mau dibawa masuk ke dalam surga dari api neraka terdengar jeritan, "Ya Allah, ya Rob, aku enggak ridho orang dolim tersebut kau masukkan ke dalam surgamu ya Allah." Gara-gara orang itu ya Allah, aku berada di, di api neraka. Setelah dilihat oleh oleh ayah tersebut, ternyata anaknya, ternyata anak anak perempuannya. Okay. Sang ayah mengatakan, "Wahai anakku, bukankah aku telah membesarkan engkau dengan baik? Aku sekolahkan kamu, aku berikan makan kamu." Ah, sang sang anak perempuan mengatakan, "Ya Allah, ini ayahku memang benar dia memberikan nafkah dengan baik, menyekolahkan aku dengan baik, tapi dia tidak mendidik aku dengan ilmu agama. Ketika aku meninggalkan sholat, enggak dilarang oleh dia. Ketika aku bermaksiat, dia diam-diam aja enggak, enggak memperhatikan aku. Maka kata anak tersebut, Ya Allah, demi keadilanmu ya Rob, gara-gara orang ini ya Allah, aku masuk ke neraka, maka masukkan kami ke dalam api neraka. Hati-hati. Ya. Hati-hati orang tua yang punya anak, didik jaga anak pian dengan didikan agama, dengan didikan yang baik khususnya dengan didikan ah, agama, dengan basic modal agama yang yang bagus. nggak dilarang kok kita menyekolahkan anak kita umum. Ya, diskuliahkan nggak apa-apa yang penting ah, pian ajarkan tentang ilmu ilmu agama Mudah-mudahan berkat daripada peristiwa Isra wal Mi'raj dan khol daripada Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat-hajat kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh, anak-anak yang salihah, anak-anak yang berbakti kepada kita. Jadikan anak kita ya Allah anak yang membanggakan kita ketika kita dalam kuburannya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Melalui majlis yang mulia ini ya Allah Kami memohon kepadamu ya Allah Kami berdoa kepadamu ya Allah Jagalah keluarga kami ya Allah, istri kami ya Allah, anak kami ya Allah. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim. Kami mempunyai hajat yang begitu banyak kepadamu ya Allah dan Engkau Maha mengetahui daripada hajat-hajat kami ya Allah. Maka kabulkanlah segala hajat-hajat kami ya Allah, hajat dunia dengan segala kemudahan, hajat ukhrawi dengan ampunan darimu ya Allah. Ya Allah, barokah daripada peristiwa Isra umm Mi'raj dan haul Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani jadikan lingkungan kami ya Allah lingkungan yang baik baldatun thayyibah wa rabbun ghafur jadikan lingkungan ini adalah lingkungan yang aman lingkungan yang terjaga lingkungan yang terpelihara dan lingkungan yang dapat menjadikan keridhaan-Mu kepada kami ya Allah Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhumah وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا معنا ولا حوالينا شكيا ولا محروما ولا مردودا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ويا أجود الأجودين ويا رحيم المساكين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ورحمة الله وبركاته